melainkan bisa juga dari akibat perbuatan manusia. Bagaimana kisah selanjutnya? Inilah persembahan sendera tari dari SMP Negeri 1 Kuning, Laskar Jakarta. pandemi aku minangka rajane tetemit ing tanah jaya bumi semeru ora bakal nrimake kemarang sumindake para manungsa kaya ngopo para manungsa akeh sing wani adikang adikun sakodo-podo lan akeh para nayaka praja sing wani langgar anggar-anggare kang taman ora ngerti para kaulaning bingung lho nek sandang pangan aku lan nrimake ayo obrah pin jagaten lungsuh That's how they know. koi tinandang sungkowo anane pak kebuk ayang koro kebasan isu loro suri temakanin pati suri loro isu ketilasan mo dinoi kese ayo sirnak no anane pak kebuk koro ojo kesuwe tindak no barengan melongko kewajiban

我我唱哪一句？打虎上山。 nawan sewo sinuwun kula minangka jurun ing negara iki kan para juru warasan sampun nyernake nanane mayang mayangkara ingkang bukasan moga turuna sampun sirna wonten asane para nayaba yo Gede panuwunku marang kita kabeh mula dina iki kita kabeh sukaring tetenger Ação! dá tá para